Я перехожу белую. Если перейду. Здесь уже глубоко, оказывается. Ну, повыше поднялся. Течение пиздец сильное какое-то. Вода прозрачная. Как пройти? Хрен знает. Здесь вообще рыбачить И туда дальше пойдешь. Но ну, здесь прозрачно, все так четко. Бабай там на сетку ловит. Хотел перейти, не смог. Вчера мы вон там рыбачили. Или туда пойти попробовать. Ладно, попозже включусь.